ikki ming yil yanvar oyi uchun namoz vaqtlari video ko'proq tarqalishi uchun bir dona layk tugmachasini bosib qo'yishni unutmang o'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim asosida tuzildi taqvim toshkent vaqti bo'yicha tuzilganligi sababli toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi eslatib o'tamiz ushbu vaqtlar toshkent vaqti bo'yicha tuzildi boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi bundan oldingi jadvalda keltirildi